мемлекет басшысына он айдағы криминогендік ахуал жағдайды баяндадым криминогендік ахуал жағдай тұрақты айтып кететіндей аса ауыр қылмыстардың төмендеуін айту керек оның ішінде қасақана адамды өлтіру тонау зорлау мал ұрлығы тағы да басқа халықтың мазасын алып отқан қылмыстарды және осы жолдауда берген тапсырма интернет алаяқтық есірткімен қарсы күреске және мынау отбасылық тұрмыстық зомбылықты жағдайдағы жасалып жатқан іс шараны баяндадым